Bonjour Adam, peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Fa, mi, ré, do, si. Merci Adam. Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note, Fa, avec quatrième doigt. Fa, ensuite Mi. Fa, attention, quatrième doigt, Mi avec troisième doigt. Fa, Mi. Maintenant, on va répéter cinq fois. Fa, Mi. Première fois. Fa, Mi. Deuxième fois. Fa, Mi. Troisième fois. Fa, Mi. Quatrième fois. Fa, Mi. Bien. Ensuite, ça continue à descendre. Ré. Alors, fa, première note, mi, deuxième note, ré et troisième note. Fa, mi, ré. Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Première fois, fa, mi, ré. Deuxième fois, fa, mi, ré. Troisième fois, fa, mi, ré. Quatrième fois, fa, mi, ré. La dernière fois. Maintenant, encore, descendez sur le Do avec le pouce. Alors, cela donne Fa, Mi, Ré, Do. On joue les quatre notes comme ça, côte à côte. Alors, Fa, Mi, Ré, Do. On descend tranquillement comme ceci. Maintenant, on va lancer cinq fois. Fa, Mi, Ré, Do. Première fois fa, mi, ré, do. Deuxième fois, fa, mi, ré, do. Troisième fois, fa, mi, ré, do. Quatrième fois, fa, mi, ré, do. Très bien. Ensuite, pour terminer cette mesure, on ajoute une note de la mesure suivante. Fa, mi, Ré, Do. Attention, maintenant c'est la main gauche qui voudrait jouer, c'est sur le Si, à côté de Do, avec le deuxième doigt, comme ceci. Alors Fa, Mi, Ré, Do. Attention la main gauche. Si. Ok Maintenant, on répète cinq fois. Première fois. Fa, Mi, Ré, Do si. Deuxième fois, Fa, mi, ré, do, si. Troisième fois, Fa, mi, ré, do, gauche. Quatrième fois. Droite, droite, droite, droite et gauche. Très bien. Maintenant, avant de terminer, on va enchaîner tout ce qu'on a appris. Hmm? Les six mesures, on va enchaîner. Do, do, ré, mi, do, mi, ré, et do, do, ré, mi. Ça saute sur le do. Maintenant gauche, si, et do, do, ré, mi. Ça monte jusqu'au fa. Ça redescend, ré, do, jusqu'à la main gauche, si. Très bien.